اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات أشرق على علينا فتبت منه البنور مثل حسن ما رأينا قلت يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور عن طريق سر وقال أنت مصباح السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخوف قولي يا مؤيد لا ممثل لا إمام قبلتان يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسأل تكريما والدان فضلك الصافي الكبار في الدنيا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من عين الإنسان بالسرى إلا إليك والغمام لك أضلت والملا صلى عليك النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وأتاك العود يبكي خاضعا بين لا واستدعى واستدارتنا حبيبي إنك الظب يلقون الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك إنما شنوا المابل وتنادوا للرحيل جئتهم والدمع سائل قلت كيف ليدليلو يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أتبلغ للرسائل هش وهش شوق الجزيل لهوها تلك المنازل بالأشياء والبكور يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى عبدك قال تبع الله والجلال عنه الحسين فكايا بل تجعل فعلك الوصف الحسين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ليس أزكى منك أصلا قلت يا جل صالح وعليك الله صلى دائما طول الدور الله يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Mungkin kalau ini, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan selawat ini penuh keberkahan. Kita semua dilimpahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih sehat walafiat, rezeki dan kesehatan yang terus menerus dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.